kantun mon del kat dinung paanggang muntang kamalang Ari layung layung Bandung kahibaran seneng burung Mangsa tandang makalangan nanyerkeun kamerdekaan telaan tantung tangtung Pilak-pilak bentang Merambat lampu barana Hari pamor-pamor Bandung Nembus wates gunung-gunung Sumirat maratan jagat Katelah kota sahabat Bandung santun montel katina paanggang muntang kamelang Ari layung-layung Bandung kahibaran sendel burung Mangsa tandang makalangan anjerkeun kamerdekaan belaan kering ku tantung Dengan lampu hilang Ari pamor pamor Bandung wates maratan jagat Katelah kota sahabat Bandung biling kota letik camperenik Najan letih tapi resih Ngaliwat wajah pangeran hmm, Kota Sumedang Di papai skuci peles tanpa mas mata kuas Cimalata pamandian Ngaganya cai heran Jajak tak sarang nyimojan Indit mawar sariasi nyacapkan rasa hati Cimalaka jadi jujukan Saang bulan opat walas Saang mabrahat cahayana Nama enak ketinggalan kota Sumedang letih campuran Najan letih tak bersih, wajah gas pangeran hmm, Kota Sumedang Di papaes ku cipeles Tampo mas lumat kakwaas Cimalaka paman bian ngagenya China herang Jajak kak sarang nyimoja Ingit mawa sariasi nyacap rasa katina Cimaha ka jadi jujuran Caang bulan opat belas Caang mabrak cahayana Nama enak katingalna kota Sumedang قدر كنا